Доброго дня! Я хочу представити вам гру Assassin's Creed 3. О, мій запис. Коротше, учетна запись. Зараз я вийду. Так, персонаж Дезмонд. Ну, як завжди. Так. Зараз я в анімусі. Хорошо, Дезмонд. Пока ты э, был в Константинополе, мы обновили прошивку Анимуса. Я проведу пару тестов, проверю, нет ли серьезных ошибок. Так, так, так, так. Ладно. Что надо делать? Начнем с Надо трошки простого. треба Дойди до почекати. маркера. Ну, тренування. Так. Е, пункт карабкання по біг по стінах. М. Зараз ми біжимо. Так, далі. Неплохо. Теперь потренируемся лазать. Так, тренировки по Ну, розбігатись, розбігаємося, так, карабкаємося наверх. Біжимо. Так. Стрибаємо. Нажимаємо. Так, так, тепер вверх. Ще раз вверх. Так, вліво. Отак. Потім ліземо по бок, по боку, перестрибуємо на інший бік. Прям вперед. Проберись через полосу препятствий. Так. Тепер. Так. Біжимо через полосу перешкод. Так, біжимо. Стрибаємо. Так, далі, далі, далі. Далі треба злізти наши дали вверх. Это условие. Дополнительные задания. Ускоряет так. Э, Ладно, треба зробити вбивство вверху. І убій двох тамплієрів. Просто треба стати на, на палку і нажати першу, першою клавішою миші. І чекати. Я не знаю звідки в нього там клинок, але я якось їх буває. Так, далі, далі, далі. А ще стріба. Трошки не так, як я хотів. Він мене не побачив. Просто на блін, готов. Посрань. Я перепав. Перезапущу. Далі. Так, іду далі, далі. Ну то спочатку, як ви забиваєтеся в тренувці, ви починаєте з контрольної точки. Як вам так сказати, по-інакшому. Ну то один вже мертвий. Так е, уявимо собі. Так, тепер перша. Можна пригнути на ту сторону. Так, тепер треба перепригнути на іншу сторону. Як по-інакшому. Так. Скоріше всього так. Оп. Все. Так, біжимо. Блін, блін, блін, блін, чекай не так. У ну, мене трошки критичні тут проблеми з тим. О. Вперед. Потім на... Потім туди, сюди, сюди. Потім далі так само. Вилазимо. Нажимаю другу клавішу, другу кнопку миші і вперед. Ні, що вийшло. Тобто крапками все спробуємо. Ну-ка, ну почекай. Швей, о. На пробіл. Потрібно нажати ще на пробіл. Тепер вверх. Вверх, вверх, вверх. І так. Вверх. А потім далі. Полоса перешкод. Стрибаємо, стрибаємо і готово. Ми дійшли. Ну, частина перша. Вторгнення вивчено. Можна простроїти мир. Пора понять, чого хоче храм. Так, тепер йдемо вперед. Йдемо вперед. Угу. Ну, тепер ми граємо іншим персонажем. То його предок кейс. Е, сер. Типа, все в порядке, сэр? Э, да, да. Просто задумался, вот и все. Не забудьте приглашение. Мастер Бёрч ждет вас внутри. Благодарю. Где вас забрать, когда вы закончите? Перед театром. И не тяните. Я не собираюсь ждать. Так. Я да. мигом приеду. Ждам, брат. Нажимаем на Э. На Э и начинаем задание. Можна пропустити. Нажати Приглашение, на сэр. тримати. Взять у вас плащ, сэр. А можна просто почекати. Так, чекаємо. Ну тепер ми не ходимо. Ні, вже починається. Так, Йдемо наверх. Дамы Оперный и театр. господа, будьте так Ну, любезны дивіться, опер. занять свои места. М, Походимо до, до зеленої точки. театр. База даних анімуса. Королівський театр. Можна назвати не ескейт, подивитися на частину першу, перша і, і цивілізація направила Дезмонда Мезла. Ну, це це як по вашому бажанню. Ну, Тепер проходимо в оперний театр, е, займаємо місце. Йдемо. ліву коротше пере... пересуваємося вліво. О, ну, чекаємо. Здравствуйте, Хейтем. Реджинальд? Скажу вам без утайки, я безумно рад, что они возобновили эту постановку. Вы ее слышали раньше? Да, еще мальчиком я был здесь с отцом. Но мало что помню. Вряд ли я смогу позволить себе роскошь насладиться музыкой сегодня. Да, полагаю, что так. Значит, к делу. Вы его видите? Тепер нажимаємо на В англійське і шукаємо. Тут його немає, тут його теж немає. Він має бути он там. Он устроился в одной из лож выше. На лестницах стража. Придется найти другой путь. Я уже нашел. Ну, теперь начинаем пере... пересуватися. Встаємо. Йдемо. Так, пересуваємося вліво. Извините. Простите. О, тепер йдемо наліво. Йдемо сюди. Розбігаємося. Ні, розбігаємося і ліземо. Ліземо на балкон. Так, ліземо вправо, потім до гори, потім направо, вверх, до гори, вправо ліземо. Далі, далі, зараз.